super, mas super contente de estar tá recebendo aí novos estudantes no curso completo, pessoas da terceira idade. Eu tive a oportunidade de conversar com mais ou menos cinco pessoas e, cara, eu fico impressionado com a energia de vocês que da terceira idade que estão aprendendo idiomas e eu fico muito contente de ser parte do processo de aprendizagem de vocês de português. Porque às vezes o pessoal dá desculpa, né? Oh, eu não estou aprendendo idioma porque eu já tenho 30 anos, eu já tenho 40 anos, isso é bom você aprender quando é mais jovem. E você vê pessoas com até 69 anos aprendendo com o material que está disponível na internet. Então, eu tiro o boné, o chapéu para vocês, né? Eu tiro o chapéu para vocês da terceira idade, que está aprendendo português, se você tem amigos, se você conhece pessoas que têm mais de 60 anos, mais de 50, o que seja, mandem os vídeos, porque mais e mais pessoas da terceira idade estão tá aprendendo português com os vídeos. Então, valeu!